Herkese iyi günler arkadaşlar. Stok e, stok çıktı? <laughs> Web servis oluşturma e, eğitim videomuzda ikinci safhasına geçiyoruz. Yani insert işlemi safhasına geçiyoruz. Bu listeleme olayında bir trakeş blue ekledim sadece arkadaşlar. Bunu göstereyim dedim ilk başta. Şimdi şunları bir kopyalayalım. ne diyelim stok değil de stok tablosunu ekleme yapmayacağız. Satış tablosunu yapalım arkadaşlar. Satışta biraz daha <laughs> az vardır. Ondan dolayı. Şimdi uğraşmak istemiyorum. Select yıldız from satış diyelim ve F5'e basalım. Satışta da öyle şey değilmiş yani. 1, 2, 3, 4. Yani e, user stock satış mail log log'a bakalım bir. Maşallah log'da da güzel log sistem yapmışım arkadaşlar gördüğünüz üzere. PC modelini alamamış. Tamam. Vesaire vesaire. Şimdi user'a user'a ekleme yapacağız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Users F5 ID otomatik geliyor. Kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve etkisini vereceğiz arkadaşlar. Onun için ne değer olacak? Kullanıcı adı, kullanıcı şifresi olacaklar full e, fix olarak bir e, yetki sıfır. Sıfır ver bir tanesi işte. İkisinden birini yapabiliriz. Ctrl C diyelim. Hiç uğraşmayalım. Kapatalım şunu. Sonra Ctrl V diyelim. Sep alttan tre user insert. User insert ne alacak? Et K alttan tire adi alacak. Doğru mudur? Ender çar olması lazım. 250 Sonra et K K alttan tire adi K sifre K alttan tire sifre bu da Enver Çar 150 Okey Ezbeginent kalıbında ise insert olayını yapacağız. Buraya Ctrl Z Şimdi insert into yazabilsem insert into neydi users users tablosuna ekleme yap. K alttan tıra adi K alttan tıra şifre ve K alttan tıra yetki. Okey. Okey. Sonra hmm, values et K alttan tıra adi Evet, t altın tre şifresi ve 0 tamamdır. Prosesimiz hazır arkadaşlar. Execute dedikten sonra execute çalıştırdıktan sonra şunu alalım. Şu bize lazım olacak. Geliyoruz buraya. Geliyoruz buraya. User insert diyoruz. Ve ne oluyoruz biz orada? İlk başta onları yapıyorum. İki tane değer almamız lazım. String iki tane değer vereceğiz. Doğru mudur? Doğrudur. Ee, birinci değerimiz ne olacaktı? Paramsal biriz aslında da hanesi. Birinci yo hanesi değil. Params var mı? Aynen. Params e, string olacak ve dizi olacak. Ee, bilgiler bilgiler diyelim tamam diye iki tane şey yapacağız ki vesaire vesaire ha neyse command tab'inin bula bula bula bulasını bunları geç bunlar çöp benim gözümde çöp başkasının ya şu anki çöp yani ha neyse command tab oluşturduk değil mi Dedi ki KMT, KMT e, insert insert yazdık. Sonra KMT nokta parameters nokta attribute bir parametreyi götürdü. KMT nokta e, parameters nokta attribute yanlış yazdım pardon kusura bakmayın affedersiniz Şimdi birincisi bla bla bla. Birincisi bla bla bla. Okey. Et veri tabanındaki isim neydi? K alttan tira Sonra K alttan tira şifre. Doğru mudur? Doğrudur. Geldik buraya çaktık bunları. Sonra en sonda k-meta.execute non query execute non query end falan değil değil mi? Okay. Buraya ne gelecek? Kullanıcı şifresine ee, bilgilerin bilgilerin paramesinin dizisinin sıfırıncı olaya gelecek. Buraya ise bilgilerinin biri olacak. Sıfırdan başlar diziler zaman. Bunu biliyoruz. Zaten. Tamam. Okey. Bağlantılaşmamıza gerek yok. Insert vesaire vesaire. Insert. Olay tamamdır. İşlemi yaptıktan sonra da ee, burada şey var. Ha, yüzük planlıyor zaten. Sıkıntı yok. Tamamdır. Olay bu arkadaşlar. Vesaire vesaire. Şimdi çalıştıralım bunu. Bir de görelim şeyde nasılmış. Zaten burada da bundan eğer e, bir önceki video izlemediyseniz arkadaşlar bir önceki video izlemenizi tavsiye ederim. Zaten SQL Connection'ın falan nasıl aldığımı vesairesini orada göreceksiniz. Burada göremeyeceksiniz. Burada göstermeyeceğim. Bir önceki videoya bakmanız lazım. Ha, şimdi çalıştı mı çalıştı. Ne var arkadaşlar? Bir stopları getir var. Bu alıyor. Bir de user insert var. Basit üretilen parametre kullanan metotlar kullanılabilir. User insert. User insert'e user insert'e şimdi web servisimizde şöyleydi değil mi? Ee, ne yapalım? Şunu bir kapatalım. Sanırım bağlamıştık web servisimizi. Dediğim gibi bunun bağlanması vesairesi nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bir önceki videoma bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi stk nokta ee, dediğimde bütün gelmeyecek. Neden diyeceksiniz? Şunu bir web servisi update etmemiz lazım. Update web servis Dalant metotları vesaire tamamdır. Update ettik. Update ettikten sonra stk nokta e, neydi? Insert Heh, user insert Hoppa. Ne istiyor bizden? Ne diyor? Service reference bir nokta array of string bilgiler bla bla bla. Şimdi birinci bilgiyi ben Şöyle vereceğim. Bula bula bula. İkinci bilgiyi bula bula bula. Şimdi hmm, servis menümündeki array of string bilgiler. Bunu vermiyoruz aslında. Yanlış biliyorum. Tamam. Hmm. Ha neyse şey yapmayalım. Bilgilerin e, string bir dizi oluşturun hatta. Dizi oluşturun bir tane. String eşittir. Ali 1 2 3 ASD'nin 0. kolunu toString değeri mi? Hani size şöyle yapalım. ay olayını yapmayalım. Tek tek tek tek string oluşturum arkadaşlar. Burada neden olmadı bilmiyorum. Sonraki şeylere bakarız arkadaşlar ona. String e, k ve string k sifre adında arkadaşlar. Sonra buraya geliyoruz. kadi Sonra buraya geliyoruz. K G Tamamdır. Bir daha çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatalım. Buraya masaüstü programına gelip bir daha buraya da bir daha update ediyoruz. Şu an çalışmadığı için update edilmiyor. Download servis bilgileri yani servis bilgiyi indiriliyor diyor. çalışıyor büyük ihtimal. Aynen çalıştığı için servis bilgini yaptı. Şu an ise ben de iki tane string istemem lazım. Aynen öyle. İki tane string istiyor. Ben birincisini Ali şifresini ise Ali 123 string yolumuz lazım. Ali 123 olalım arkadaşlar. Ve buradan gelen değeri de şöyle yapacağım. Gene bir mesaj box dot Show ile basacağım. Tabi to string değerini diyelim. Hata vermesin. Şimdi veritable'ımızın tamam stock listinin referance'ını stoklar. Şimdi user'sı bir select çekelim burada user'sı. Açık alsın Edit diyelim. Ali 123 yetki 0 olarak geldi görüldüğü üzere. 10 numara sistem. Bakıyoruz. işte olay budur arkadaşlar. Olay budur. Tık tık tık insert işlemi tamamdır. Şimdi bundan sonraki işlemde de e, daha doğrusu bundan sonraki videomuzda da update işlemi web servisinden nasıl update işlemi yapacağız onu göreceğiz arkadaşlar. Bu eğitim setini e, ayrı bir playlist zaten arkadaşlar bu. Bunu dinleyen arkadaşlar varsa ayrı bir playlist olduğu için e, sağ taraftan ilk baştan sona kadar izlerseniz e, bazı yerlerde mesela bağlantının nasıl yapıldığını vesairesini vesairesini onu görmeyebilirsiniz burada. İlk videoda hepsini anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.